баллистикалык маятник бул баллистика маятнигинин аталышы баллистика сөзүнөн келген баллистика деп илимди айтышат бул илим ок снаряддын кыймылын изилдейт баллистикалык маятник жипке байланган жүктү элестетет жана учуп бара жаткан октун ылдамдыгын аныктайт ийкемдүү эмес сокку болуп ок жүктө тыгылып калат дагы жүктү кыймылга алып келет жиптин бурчтан чектөөсү октун ылдамдыгынан көз каранды муну текшерүү үчүн башка курал менен тажрыйба кылабыз сиздер көргөндөй жүк чоң бурчка четтеди баллистикалык маятниктин бурч четтөөсүнүн октун ылдамдыгы тууралуу айтса болот жиптин четтөө бурчун аныктап массасын билип импульстун сакталуу закону жана механикалык энергиянын сакталуу закондору аркылуу октун ылдамдыгын аныктаса болот